must buy fork of finish immediately. Baba Devana. I'm telling you, Akasaja Kavanda Zakuchi saying, You go to your church and look at the room. Ulave. Jibavu Denawayona. These are same way wounds. Umana Gabam Kubiraji. And Munday get the same way. Bagambo Zambu, your president, he been to. Nabagambi. Mm. Why do you torture people? Museveni does not believe in torturing people. Why? anybody who does not look at Museveni will baje ajaba wayo why Museveni needs a conducive retirement mm. he does not have any, any alternative zina ene president yoyo ndamwina mu mukisa twagenda mu america nibamboza mr Museveni what if we make you UN secretary general Museveni aga to be a civil servant like anani no I'll go back and look after me. I have so many things to do. Niwaje ono musajja wa Sudan simi mamu. Tiaba eh, abakulembeza abava mu Afrika abawa. Mo, mo Ibrahim. Abaliza abawa sende meka. Yatandika yeah, Airtel. Yeah, abawa sima milioni 5. Eh. eh, eh. Yasoka kuzwa chisano. Eh. Yes. Yasoka kuzwa ku chisano. Yes, Museveni there because he doesn't have money. Did he fight to get him money? Mo Ibrahim Foundation. And stupidity. Mm. Hii ya kumawangata chaba wa. Kumawangata chajende. Nisa Museveni. you have not stashed money on foreign account what's your future plan of america my, my future plans my future insurance is a peaceful uganda kati anybody who creates trouble a mulemesa a conducive insurance peaceful uganda is in danger and most of the people who are making noise are indicted 47 Ugandans are indicted, 62 surgeons are indicted. The Pakistani when Kubangawan Bam sentencing emyaka munana. The Chinese has also been arrested. Abazungu abo bemula babagezi nnyo. Nze bampa irize ebintu bisikoze. Abazungu. Aba, banu. Eh. Yeah. Kale wanya abazungu che bakola. Lwaki bakuta account za bwezo nane bazisiba. Ne property za bwezo gana to change hands. Mu bisera bya chogamu. bagenda okulaba nga akawuntiriza abantu abava mu uganda zo ziriku millioni za pounds millioni za dollars why do you bank money when everybody is looking for money lwamirama nalangirira karantini mu kitundu notente hmm. they don't reason waliwo omusajja dujanga mm. Simon. Yali akola mu energy. Mu energy. Mm. Kakati nga mulimu omusajja mubbi. Simon Dejang. N'agenda depositinga mu Barclays Bank emiliyoni bina. Enkeera n'ateekayo bitaano. Ogweddako n'ateekayo lukaaga. Omuzungu yamuyita. 1.5 billion mu nnaku ssatu. N'amugamba. Where do you work? UAB. What do you do there? Yali alowooza nti manager amuyise kumwebaza kuba banking nga nnyo. Where do you get that money? that muzungu ranga kizuka minister wa energy mm. somebody is stealing a man under your feet because money laundering is a serious crime in, in Europe yalete vina nane yeah. kulukaga yes. nane vitani yes kikaombe kamune chitunu yeah. in three days muzungu ya muita tiwa dog barking inda la mumunde zile katibano wako linsubi is not me is because you don't know kati ataba jangu oku, oku withdrawing nipaka yola whenever they did a deportation katize nabyo bagamba you don't know the culture of those countries how can you bank a money during covid millions when everybody every country is looking for funds you are stupid you are an idiot don't blame me don't attack my family is retaliated devastatively hati bachimanyi umenye ndi banabe nkubye wanu bamala kwa attacking family yange era sagala people power yingire mu nsonge eno is a fa family matter. Same way goons have attacked my family, same way must prepare for four coffins. People power badi agara chukora moja. Andi bachi sobole chio kapitala izingira. Andi baku ya mtu wae. Eh. Hey. Inga banja wa people power no, no, no, no, no. Waganyi. No, this is Umana my. Umana yari yari. Bambu binyo. Sinamula bana kunze na chimpuliramu. You kill my son, you die. tonna wana kula mwana ah, wali condition mwali vigira ah for ah, revolution tonna mukubira na eh, kusimba ebyo tebiri namu tonna mukubira ebyo mama we <laughs> dai mata nange mirundi umukebyo ngamba labye kusikuriri akasajja kali bengendo okutta same way must prepare for for coffins immediately emoto kaija kutomera eigwanga eh, lyawe litamalira bila okay ogena kwa sura kabenje ogena koroji yeah, yeah. ngache nakola bali waliwo nsonga mulunaire naye naye semakula ondabidde <laughs> ebbanga den natambulanga nesanda waneŋamba mbwesanda otambula neyabwere samukwata waliwo abbi emotoka yange natambula tewawuli omusajja ngaayogera wano nti omusajja yayingira emotoka yange nengitomeza ate nagibamu nemusanga mu ddwaliro nange katonda yanjawulizaako kumaanyi ako ag'ensi oligenda muggulu why not osibiro genda yo yera shibamu buli abagezo abe tusanja basajja bakola byetukola hmm. naye tubalwanyise ntiaafe batulwanyise hmm. ntineda mubaleke bakola ebyo bakola nze gwotalumbye nze atakulumbye ontakuliraki lirupe hmm. semwai must prepare for focofinis immediately abakubye omwana nga semwai gunisi bamulanga kubeera nayogedde ku kandoha nayogedde ku semwai nti intelligence president abagambangako bo bebamulizira report mm. alarming report nti abantu babuwen bagenda kwokya ekibuga naki nabagamba o oh, bagenda kwokya ekibuga bazukulu bange nti mubakwate tubajjemu information temubakuba tubateeke mu rehabilitation centers tubasomesa emirimu gyemikono badde the ambisired babakula munjara bao kati ono mukubira etepu oyo kandoka mukubira etepu a supporting a change ogedde from another source so the president was yakitegeera eh, ti plan biteri eyo besig yagireeta kulya sente you just you beat up my son you will pay you will pay you will pay okay atulisa ali gyoli kati nawandiika akatabo kange kano tulekalwa kano the fish, the wisdom of fisherman e, eh, mm. nkugamba nti ekibatawanya busika ekitawanya eh, ah, oh. eggwanga lino naye kyenlwaki obusika bwetutawakyembabuuza nga nze ngena nembatunula nembalaba nabalabye ejjo releasing 5 billion kukuba kataaga ensolo machines ne katagaz office and they mention names make sure that Nankabiru and another woman write the fire nga Nankabiru avuddemu go to prime minister's office Lumumba tajja kubeerawo ekyo kyakiwanda nakyobi tajja kubeerawo pps tajja kubeerawo ekyakiwanda e, kyekirwa ekya sekretary genera nekyembuuza <laughs> bo bagenda kulagawa anti otutabula bajja kuyingira mu people power niwalala ndo kyembuuza bagenda kulagawa naye nga si museveni yabyogera Eh, eh, mulala yabanda yabali foka secretary general eh, kiwanda ye secretary general ate yaka yakafuna ya channel ministry ya tourism hmm. teri musende nabakoba yetaliho ICT yetaliho nabakoba tibamwaga yingo a a koye issued route ani akoye yingo naye nabakoba yajja naba, nabakoba yago tali mu list tibamwaga eh ati tibamwaga bali bemekali omu hmm. kyembuza ah, nti tebamwagaaalyomu eh, atayagala n'abakooba eh, yasalawo eh, yakola lisiti lisiti weeri kakati kiwanda muje mu tourism ah, ah. amuteeka ku secretary general mbabaza alwana nnyo komawo mbabaza ayagala kuyiga biwundu bya bwavu bwe mukazi we getugenda okutwala mu prime ministers office ngaakolayoki kimanyi but isnot museveni jacklin mbabazi this is not museveni whois talking somebody is talking on record but who is the president of uganda museveni ati kyemba wasekererera tibobalyonabyeyogerako president museveni yali badde abiteesa eh, yabali badde abiteesa twabatuga nti walumise president museveni oli yasese atulaga ku plani ze omwami mulaba ngaaseka hmm. this drunkard is not be compensated what if you compensate him what would we, will we compensate everybody gwetujoze i agree with you sir ayagiri with the isha kali kali no mtuku kali nge mpumu which drunkard gwe kwa ita drunkard hey. Eh, ne drunkard ya ina following nge yango jita ya kuzanya drunkard ya inebi umibika nkanye so muita wa haba kuata ne video muita eh, wa kuzanya ni mugende no na haba kuata ni mugende ulogulo na haba kuata ni mugende ano na haba kuata hatibi na present mpumuwa Hey, chifuli wangu no mwana. Uriya, uriya gambi. Mwana wa mkubala kumangira kubala. Ya, ya gambi, ndi museveni akadi, eh. ate bwentunulira mu famire yange e, eh, mulimu omu musajja musajja wange yalimu yeka abalala oli oli oli ye mumulekera ebyo bya oyo mumulekera ebya e, gundi yandadisi <laughs> ye yagwamu ate mukenzi kati aka five billion kati what this nankabirwazi don't understand mm. nti you were hunting the door. Olutalo, linda katunta amale. Ngatuna gana eh? kadaga. You were hunting the door. Olutalo wa speaker, eh. lubade mwa bantu wabili. Ando ah, ula nyabayo get dinner ye. Anji lubade mwa bantu wabili. That one we want, you will do our bidding. Olanya. Bidding. Ne, ne, ne kadaga. So mwa katapo kangeka. Kati ne, ne semu juu nanda yalu ingi. Ah, nanda ya mufumi. Nanda ya, ya gembo yuta ina wala. Kata shumula na kulia buwelo si wanu. Nanda ya, nanda ya mufumi. Nanda ya mutadewali. This drunkard. A madman. A madman. A madman. who has the largest when I posted they are abusing me a madman who is controlling security in Uganda the only accurate information the president gets gets it from Miso n'abalala aa mm. mbu bati bale newunyiriza naye in the phrases somebody said the president is like a beautiful girl you see when you are talking to a beautiful girl and a rich man, you must be cautious. Don't tell the truth. Because you expect rewards. The president of Mua Bifu, Verene Baba Menya, Chirumira ya Jumula Baneva Mutta, Lefanand Mosesi ya Jumula Baneva Mutta, Avalavali Makomera Valavali Kovitanda. We've made sure that Museven does not get collective information. Okay. tetukyadda mu lusaago atwereegamu ng'agenda yes yes yes we must tough thats why i support you a tough man ku vidiyo era go mirundi oba ekyamwepankako ayina eddogoti mumuyina eddogo abantu babulijjo bayina eddogo fe eddogoti mubani abalirira enkofera yange tonnagirabako gye bampadde abalogo nze patroni waabwe ebataddeko bataddewo ekibiina berifu tatu association <laughs> boba sasula satu elifu tatu elifu tatu association kati nize patroni wawo wana nisa ukuroga aa ah, ah, bie unyo bie nkoze nina kumela pate ni hilu achi omusumbo elifu tatu omusumbo mia gamba kota amale njilu achi mitu katunda vya kosa kwa atu biteka kwa ee mjimu ya gamba mjimu ya gamba nkubuli ni msajia kwe katunda jia kupandereza amanyi kwa ujina siga sita ya gaya yogera yomu samizo mwagalina agomanyi kakatonga eh, kati gulacho oloza nti agamanyi kakatonda omusumba ge yagamba gwoloza nti gatigani <laughs> lwacho gateka mutu kakatonda eh. nolaba abantu ku vidiyo nobakwata ku makya nobakwata oliggulo nobakwata ddi but we are lucky ebyongo biteekate mu ddogo uganda is a lucky country mm. there is there are two groups emerging in this government and if the kadaga issue is not handled properly it will spark off an oxidus of people you'll see another party being formed. That's why for me, and the Bobby Wayne is Simuvala. Bobby Wayne will be a Gandhi in the Kuekarakas. Hmm. Is fish and water. What Yenalim has to do? Mayimba Abenalim Babakosabuvat. Ojimayinti omuntu ayinza okubanga otwala nte yo oba mbuzi yo oba mugugugu mu owino omusajja n'akugamba nti ebyo tosumulula ogenda kuswala n'otasumulula nrm has not computed how it performed in Buganda. It has. Wadde ba minister bisatu mchinana baagwa. Neye they have not. Do you know? Minister bisatu mchinana. Ngogori ya singo ugenda. No computing. Oloza. Mubuganda tituina musupporti. No, they have anti, anti, they yeah, have we, we lost. They have computers. Yes. Never mind. But what's the eh, eh, stress of eh, NRM in Uganda? Over 30%. It is, it is speaking. But votes, number of voters. Kubango mutanizo kubanga ya wangu la kuru. Nga ya kuwangu la kuru. Nkumi satu. add the votes in Uganda and see what spreads. Okitaka de chenkunyanyambi. Mm, Bachi computing. Yes, eh, statistically. Ba, ba, ba, ba, Bachi wanda bota ya gada. Statistical. Ba, ba computing statistics. Ah, Bachi wanda ni Uganda koji. Statistical. Okula performance ya Two, Uganda. Bobi waini, taija kukiriza. Kukubani negotiations of Bachi. Somebody was proposing, why don't I negotiate with these people? No. No. nti gyebaleko mukulu bbanda mpuliddeko nga lukwaga agamba kyagulanyi nti ebyo byagamba abantu okwekalakasa amateeka agafuga ebibiina tegakkiriza okugjako ngaamaze uh, ah, simanyi kyabadde agamba wano obubaka obumu tebuweddeeyo naye nze ekyalukwago kyeyayogedde nakiwulidde eh, ndowooza ah, ayinza okuba abadde agamba kino olukwago kyeyagambye nti nno ah, kyagulanyi oba ayagala okuhandolinga ebintu bino asooke obwa pulezidenti bwekibiina buveemu nga besije bwe yakola yasigale ku struggle kubanga bajja kwekwasa nnyo ensonga eri emusibe emikono kakati nebagamba nti waliwo edabo egidisod dabo egidisod kyagulanyi muto tetulina semwogerere kyagula nebe ekiri bali ku sikuluti yemu titwediime tukole tutya no even ugandans are not accept zembabuulira ugandans bantu beekolya byabwe bavudde mu covid bafunye eki omuntu kyakolayo gyalya mm-hmm. tuyinza kuleeta ekibuga nokiteekamu tensoni gwe kyagulanyi ne bonoetera tensoni mu kibuga gwe abantu bajja kulema okusasula renti kuba tikira forward and bokawadi gundi linkages abantu bajja kubula sente ezikola bagaana okusasula renti banka zitwala ebizimbe byabantu everybody will hate you ate nze nga bwendaba teyatandise bubi dipi mu kinaana yali yamaanyi nnyo naye yalina enteba ataano mu nnya uh, uh, uh, kyembagamba nti bano abajozi baleme kukwata sente kugula bantu bagonde nakumuhalasinga itakes tututango bamuleke n'ekibiina kye n'abantu be balonze go back we have more omanyi kyagulanyi bano kyebatamumanyiko baalukwago kyagulanyi is fed by intelligence from government kyagulanyi ayina abamerica ayina cia kakati yeggwe kyomugana okukola kyakolaki yerukwago bamugananga okutambula akatatambula negu nebesiye nebagenda muwino nebalyayo emmere nebakolaki what is he talking about bukookola obugeyana bibibye atidde nti mukama we ti gundi amutute kola imulaiti kyagulanyi shuduno obwami webula emyaka etaano yas achieved march avudde ku bidongo alina okuappreciatinga kyafunyealina nokuappreciatinga bannayuganda kyebamuwaddeembeera mubantu ntambula nabo alina okibala nga achievement ah, yes. basooka obale kino achievement t otegeere nti president museveni can you go beyond 35 years me i don't believe that's why there is a panic in the government neberadicals abobeewo to think about money nti buli omu agulwa is not easy intimidation nze maze emyaka musanvu buli kibakola nkibuuka buli kibakola nkibuuka why why do you believe that i can now abandon the sacrifices i've made in seven years to work with you are you becoming stronger or you are weakening manyamu informed kakati ekintu ekira bannafu abo kyebalina okukola bakendeeze ku bubbi why kubanga kati olwa human rights violations donor countries donor agencies zisaza obuyambi n'akawunti zaabwe eziri ebweru bazikutte bazifirizizi ez'abantu abasinga obungi they want to deport abantu baffe abali ebweru abava kubakakati balabanga ffe e, e, baliko inflated title advisor bakulowooza nti you are one of the king people mu gavumenti abantu baffe bajja bakomyawo wano balatibuzi baffe bajja bakomyawo wano kakati these people should ensure nti obubbi bukenderako ku kasente akatono ketusigazizza aka gavumenti kakolebye kasaana okukolaki anti the situation improves two is not bad, it is not bad to bring their money back here. Send a single bunji ziri makutia. Invest this money in the country. Kakati bachikaka seya kugambie, ntitama liruachi kasori wa Uganda alimu microtoxin. Andi Bana kugambi, Uganda tebaru wale. Kien kugambie shirichimu, nti, e, eh, bamulizi dokumale banga denze wata ino. Mm. Nti, we should prepare for hostile Kenya. Mm. That's what I was to do. I would give the strategist, Uganda's strategist. Mm. Kenya boji tunulira ekola ndagano yo direct ne UK ne UK norwalero yakoze ndagano ne UK two days ago in a direct to trade arrangement in the USA they are going to establish a garrison a military base there of the people Biden rank immediately but Kenyan army yali tegena mu combat against mu combat Somalia so we must decide nti mwakabiranga rwanda nembaga nti bannange mubulyemu ekintu kimu medini rwanda ekiri mu nyumbayo wekiri but rwanda was exagulated imperialism ngaomutwe gwaffe bagitugamba neighbors webati bwebafaanana kakati if kenya has isona agenda mwakwata pipeline mwagiyisa tanzania eyinza okuba nga naye eritaliyetinga it can have new allies yembadde musinga okutunda ebintu balance of trade yaffe zimanye ti dola milioni lusanve ya eyinza okuba nga efunye bya nuyala eggwanga liringa muntu ngenda nembabuuza nembagamba tinze kakati mu myaka musanvu i went to state house once entebe mu myaka musanvu i went rokero house once waliwo omukwano gwange nomulowooza yafasiriddanga mukulinya wuwe thats me kakati gwebwekibanga obadde oyina sente zojja mu banka umusa nebagoba ku mulimo dio gandi cheke a mm. country must know how to survive kubaje ziva tocha tocha aliyo kakati ono chagamba ichirimu amagezi chabuziza nti if what is for export which would be of high quality has the problems are we sure of the local one yabuze ekibuuzo ekyamagezi ti bwebibanga nomale byogenda okuexportinga byebibayowa best ate byo ebirwadde ate byo ebirwadde t can government have egundi egroup babbi abosomeyagemakereago temuli baprofesa baleta bicovid bikyabonabajjamu obwesige in other countries wuduno kitundu ki oyo ogundi gwebagamba ava kuki yavuddewa it would be an inquiry a mm. serious inquiry naye kirala n'okunoonyereza nti ddala eh. ddala alicontaminated kubanga nekyo kisobola okuteekebwawo ngaoli alina kyanoonya kiralaexactly eh, ah, eh, tulina okumanya eh, ddala kasooli onoalicontaminated ah, ah, era bwabanga alicontaminated ate lwaki bwe kyafulumye abalala bakyusiza nga balinga abagamba kenya eggaddewo trade ne uganda ku byonna nga tebogera kyaunti kasooli bamuganyi moving towards that we must have a strategy nyombi agambye strategy to survive saalongo nyombi w'ekitalante bagambye naye nze ndabanga kyagulanyi akisigaddemu yekka bano basemuju bali mu kulwanirira bifo mu palamentisemuju ah, ah, ayagala obwakifo wiru naye ati yagana ogenda wakyagulanyi eh. semuju era bajjamu battula temumwegayirira talina kalulu katta bano bagamba semujo ajja kutta obulu bwakataka nani mugisa muntu yatta obwa museveni gondi yatta obwa museveni tunkunde abantu mwiche mutamanyi you are calling over people for nothing nemubaita nembawa ne sente people know whom to vote nobody can spoil anybody's vote ekyo mm. tekiriyo what type of person can vote uh, uh, gondi semujo as speaker hey. Eh. ani tasobtayina ekyo musaaga semujw ayagala kubula akamiiringa nti ajje mumugambe nti bwova ku kino mbawa kino semujw talime kulowooza ofani anagimuwakubanga eh, yalowooza nti kyagulanyi ayogeraganya nani ne kadaaga kati kuliyeti trabofo kadaaga kadaaga anegosieti ngaakuwe tibajja muwa semujw you failed to leave fdc to join people power people power by law mwemwina okuva chifuwi mwemwina okuva leader of opposition mwemwina ki kikkirize kite era wembasekererera semujwavuma museveni nti alemeddeko mm. yoba chifuwi mutayagala buta ayagala bufuula bubwenabo eh, babibaddeko eh, ekisaneyabubaddekamuveekofdc eh, ebadde leader of opposition ebisanja byonna how can you have emanike semujitubye speaker omusajja yakugamba nti nze buli lwabatta omujasi wa uganda esomalia ansala enkoko kandati biye shibiko parliament ibi babalimba bagenda baga mumwagike muno tibabala strategy ask me teri muntu ajja ko sipo yalinga kalulu mbabulide the way nankabiro is handling the issues is going to split the party mishando kadagazi issue appear to be malicious i can tell you kadaga cannot be vice president kada ka tubi vice president tubi salenda lingi aself to shumiri naye nina nekirala nina nekirala kyenda eh, eh, ajja kwata bukwasa ajja kuyingira buyingira kwa twayingira jema tugenda wa window echi eh, kya belambi kiri kimu we not to serve the shia tukuba singa twagenda ekirala tulina parliament ye 10 ne tulina parliament nakanjakala kwa prime minister nakanjakala kwa chinjaka nakabiro jakuduka naye parliament ye 10 nemu yegenda okulonda speaker yes kati lwaki ene tumalira obudde no. issues za speaker bali kuba gundi kuba pia baba wa sente bakola chi ante bali mweno kakati okubitwala mu parliament ene ye 10 ah ah na bali mwe bali na bali baba nonya ante ah, mwe bali baba nonya eh. lwaki baba nonyeza mu parliament ye 10 nemu methodology nankabirwa is going to spoil this part and nankabirwa will pay heavily why botebalabwa the good thing about these people botebalabwa abakozesa nankabirwa tebalabwa they know their future most of these singa government egwolwaleero reprisals will be meted out by you people abakola ebintu ebyo the rest the real people tobalabako no tojja kuwulira musajja wa iso head wa iso nga nvuma bajja kugulayo agasirwa agaganda gadde ku social media gavume agatakwisa nabantu kikumi nga nze ndi mumitwalo etaano bo bali bekweka tojja kulaba nankabira bali tabalabako bwekigwanga badduka bonga badduka batema gwe ngaofunda nakyo thats what they do me i know what is happening in government i know what is happening in the region i know what is happening mugundi globally i know am very much informed there is an emergency of a strong group in NRM that can split NRM into two. If these issues of appointing ministers, of electing a speaker, is not properly handled, you will see a split, a, a big split in NRM. You will see an oxidus of leaders leaving NRM. I can predict, I can bet my money. misando abantu bemuyina kuba minisita kubaki banakyobe baani abantu bategeere eriranaki t if you dig a pit to cover anold one you remain with a pit ihave created trouble for you for seven years if you create other mirundis what will happen ihave refused to be, to be, kept, to, to be silenced you are talking my children let me think ndisibarobazibano kwanjabata ekyo tewali question akubye omwana wange natwala esimu ye naki nja kumutta ne famiry ne kitaawe nenjinafe tetubagambangako bagande nja batta ilkill them ok eh, yetamale nze yino sente eri ya banda tuddemu tuliziganye nate oh, oh. tugenze buterevu mumawulire